હા ઉપર ઉપર ઉપર આ બાજુ ભાઈ આ બાજુ આ કાઢું બોલાવાય ઉપર ઉપર ક્યાં ભાઈ તારી મને ખાલી તારી મારી લે મારી લે મારી લે મારી લે પગે લાગે ને પગે લાગ તું પગે લગાડે પગે લગાડ પગે લગાડી ની મને લોરો ખાલે ને પગે લાગ બે હવે કોઈ ની માણસ સોજે છે હવે નો લોરો ખાલું મારતા ને હવે નો મારતા કોઈ ભાઈ એમ ને આ એલા એને આ મારા એને એમ જ હોય મારા હવે નો મારતા હવે મહેરબાની કરી ના ના બરોબર છે હા શાંતિ બે શાંતિ રાખો બસ ઉભા થઈ જાવ કઈ નહીં કે ઉભા થઈ જાઓ કોઈ હાથ નહીં દડાવતું તારે હવે ક્યારેય આવું ન કરતા હવે હાલે નીકળ ખેલ આવું ન કરતા